Onte perdemos unha oportunidade fantástica como sector do metal na Galiza cando podendo facer coincidir os tres convenios provinciais, o de Coruña, o de Pontevedra e o de Ourense, con mobilizacións ao mesmo tempo, o que se fixo por parte de Comisión UGT é facer un, un escape eh, pola vía rápida e con nocturnidade e alevosía. O que asinan é eh, un preacordo en tres anos con incremento salarial dun 2% o primeiro ano, un con 25 o segundo, un 25 o terceiro ano, cunha cláusula de revisión que non vai a facer efecto sobre os traballadores, eh, non se recupera o poder adquisitivo que se perdeu nestes anos, recordar que nestes últimos convenios que a CIGA non asinou se perdeu un 2,75% de poder adquisitivo, para este primer ano hai un 2%, por consiguiente, ainda seguimos arrastrando unha deuda, máis, eh, tal e como están os IPCs eh, nestes momentos, nestes anos e tal, sabemos que van a ser superiores, van a rondar sobre o 2%, por consiguiente, os traballadores da provincia de Pontevedra van a seguir perdendo poder adquisitivo. A maiores, os tra contratos de formación, que son contratos que se pode facer os traballadores hasta 26 anos, cun máximo de 24 meses, eses traballadores que estaban cobrando 707 euros, se lles baixa ese salario a 550 euros. O que están facendo é precarizando eh, rematando coa categoría de peón que hai no sector e creando precariedade en todo o sector, non? Ademais, eh, as demais cousas que tiñamos previstas eh, neste convenio e que os tres sindicatos estamos defendendo nas tres provincias que están en negociación neste momento, como é a subrogación de empresas públicas e privadas, eh, subrogación que está levando os compañeros de Coruña a unha folga de 4 días no mes de xuño e que teñen convocado 3 días máis de paro no mes de xullo. Non? Esa reivindicación a levábamos nas tres provincias Eh, aquí en Pontevedra e en Ourense nos unimos ás movilizacións dos compañeros de Coruña o pasado día 5. A idea prevista e o que tiñamos falado os tres sindicatos era facer coincidir máis movilizacións cos compañeros de Coruña para conseguir dunha vez por toda a subrogación nas empresas tanto públicas como privadas. Non? Esa oportunidade se perdeu por parte de Comisión CUCT a cambio creemos que de un convenio de tránsito que realmente non recolle as melloras que tiñamos eh, previstas e propostas eh, nas tres plataformas os tres sindicatos, non? A maiores da subrogación que non se consigue no tema do tóxico, penoso e perigroso, que é un concepto que eh, A maior parte dos traballadores que están contaminando o seu corpo non o están cobrando, tal e como está a redacción do convenio, non se lle garante eses traballadores que poidan cobralo, para poder cobralo hai que denunciar e ir ao xulgao, o cal conleva que individualmente cada traballador teña que denuncialo, por consiguiente é un paso moi lento para poder conseguir eh, cobrar ese, ese suposto. Non? Queríamos regular esa, esa regularizar esa, esa situación, eh, tampouco se conseguiu. Había outro dos temas que levamos outros sindicatos que era reducción de xornada, pedíamos unha reducción de dous días, a xornada do convenio provincial eh, da provincia de Pontevedra está en 1776 horas, a xornada máis alta de todos os convenios provinciais que hai no Estado español. Non? entonces queríamos rebaixar, leva 16 anos en rebaixarse a xornada e eh, realmente tampouco conseguimos eh, que, se, que se asinara. Non? non entendemos esa presa por asinar onte un mal acordo cando realmente eh, a nosa situación non é como a dos compañeros de Ourense ou de de Coruña en Ourense levan desde o 2012 sin convenio e non teñen presa hasta que consigan as melloras que les reclaman e os compañeros de Coruña levan dous anos tamén co convenio paralizado se están mobilizando para poder conseguir as melloras que realmente plantexan. Non? Neste caso non entendemos a actitude eh, de Comisión xete eh, para asinar este, pre, este mal preacordo eh, con nocturnidade e alevosía.